wane ne mahaifiyar shehu radiyallahu ta'ala anhu to mahaifiyar shehu ibrahim ko mu fara wane ne wato mahaifin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to mahaifin shehu ibrahim shine ake kira hujjatul islam wa misbahi zalami hami shari'ati wa muhi hazi dariqati ba da habu anwariha wato shi mahaifin shehu ibrahim shine ake kiransa hujjar musulunci baban shehu ibrahim wani baharin malami ne kogi a ilimi da wulaya baharin malami ne kogi ne shi a ilimi wanda bayi da gaba kuma wali ne wanda yake gada karamomi shi ne ake kira shehu abdullahi inyas ana shehu abdullahi inyas <clears throat> wanda wannan baban shehu radiyallahu ta'ala mutum ne suka ce wanda ya rayu a rayuwarsa mai tsintseni ga kuma tsoron Allah kuma ya tara ilmomi mabambanta duk ilimin addini yana da shi wannan shehu gidansa ta zamo headquarter ne ko mu ce iya Allah kowa ya ya sani gidan maulan baban mahaifin shehu Ibrahim gida ne na saukan bayan Allah dare da rana ya kai ma har ana buga misali abin da larabawa idan mutum ya zamo mai yawan saukan baki sukan cewa ne ba a samu wato toka a gidansa ba ya yankewa ma'ana wai kullum kura wuta ake sabiya da baki dare da rana lailan wani harar sausa suke musamman sharifai musamman sharifai sannan a gurguje sabiya da dami karatun mu a takaice ne da mu tafi kan mahaifiyarsa mahaifiyar shi ibrahim radiyallahu ta'ala a mahaifiya ce wadda take mai tsadan gaske wanda ana kiranta maulatuna aisha bint ibrahim radiyallahu anha sunanta aisha eh sunanta aisha anan ma malamai suka ce akwai ramzi akwai wani ishara zuwa ga sunan mahaifiyan baban shi ibrahim radiyallahu ta'ala sabila da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin matansa babu wanda ya fi so kamar sayyidatuna aisha dan hadisi ya zo ingantacce an tambaye shi wa ka fi so ya rasulullahi man ahabbun nasi ilaika wani ne mafi soyon mutane a gare ka sai ya ce Aisha sai aka ce ah, a cikin maza ake nufi sai ya ce babanta abuwa babanta sai da na abubakar radiyallahu ta'ala kai wannan magana adam mun karanta malluma kaman Shak Sidi Bashir kuma kaman Shak Tahir Umar Suleiman sun da cewa wannan sifa ba gaske ba gaskiya bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana an juya wannan hadisi ne a wannan hmm. magana da Allah sallallahu alaihi an tambaye shi wa so ya ce ya fi so na Fatima ya fi so haka haka sa'annan kuma aka tambaye shi cikin mazafa ya ce wai Imam Ali to sannan kuma da kaka karanta nan shi na fi sani shi na fara sani amma suna da cewa wai wannan shi ne fa hadisin da aka juya shi ya zama ake kira cewa wai sai na Aisha kuma da sai na ba wato zaki duk da su ba mu cika kula su ba su biya da mun san matsayinsu kuma su abokan ma'arakan mu ne su sun san mu a hmm. cikin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hmm. in muka sako su gaba ba alfahari ba albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama muna gamsar da su hujjoji wanda suke ba sa iya karban kansu wannan hadisi da aka tambaya annabi wa ka fi so akwai hadisi mu sunna mu ba mu gaba da duk wani bawan Allah sabban annabi muna son su ya'yan gidansa muna son su muna san hmm. duk wani wanda ya hidima wa musulunci sallallahu alaihi wasallama sabi a a na hadisi da aka tambaya annabi wa kafi so yace sai da Fadima an rawaito shi a babu mu na sunna ma an rawaito shi kuma hadisin bai ci karo ba sai dai rashin kayan aiki a gurinsu da kuma zuciyarsu akwai wata abu wanda ba muhallin ma faɗanta ba ne kuma kowa ya sani an ce wannan shi shi'a ne to ya sani ya kaunar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kaunan sabon annabi Allah kiyaye mu da wannan hatsari da shauransu sai dai ya faɗa dan taqiya kawai amma hadisin mu ma mun rawaito ta a babin mu na sunna kuma ingantaccen hadisi kuma sai da Fatima ya kai ma ta kai ma annabi ya gaya mata abin da ya fata ma mu muke ainihin masoya jikokin annabi abin da ya faru abin da malamai suka ce suka ce annabi an tambaye shi wa ka fi so da ya ce Aisha aka ce ana nufin a cikin matansa haka malamai suka yi warware hadisi suka ce a cikin matansa da aka tambaye shi kuma wa ka fito wata ran yace sai da Fadima aka ce yana nufin a cikin ƴaƴansa ƴaƴansa a ƴaƴansa ya fi son sai da Fadima oh, alaihi salam abinda malamai suka ya inganta na farko ya inganta ya inganta yawwa a cikin matansa ya fi son sai da Aisha yawwa a cikin ƴaƴa kuma ya fi son sai da Fadima wannan rashin kayan aiki ne yasa suke ce wai an juya abu hmm? sabila da da Allah ya kiyaye mu da rashin rabo da shauransu kawai sabiya da haka da suke cewa kuma sayyidina aliyu karramallahu wajahu to wannan ne kuma ba a rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ba mu rawaito wannan ruwaya amma na sayyidina abubakar tabbas ya ce sayyidina abubakar na kuso da shauransu kuma wannan ba shi yake gwada wani so sayyidina ali ba shi ka ai kan Allah ma ka san da imani zaki ba so mu sauka muna cikin bayani akan maulan Musa ibrahim radiyallahu duk da irin wannan ne yana da muhimmanci amma da haka mata wata mu yi karatu ne mustaqilla akan wannan sha'anin hadisi sayyidina ali kan ai annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ana zaune da ya bi sayyidina abubakar ya bi sai na umaru ya bi sai na usmanu aka ce sai da aisha ai sai da fatima tana gurin aka ce sai ta dan bata rai haka annabi ya koma ya sake sai na abubakar ya sake sai na umaru ya sake sai na usmanu sai sai da aisha a na uku sai da fatima ya ce ala tuhibbu aliya ya rasulullahi ya rasulullahi ya annabi ashe baka san sayyidina ali na ji kayan yabo innan mazaje guda uku amma ban ji ka samu jina ba ashe annabi da masa wani yabo ne na kankan sai annabi ya ce masa ah araitin lazi yamdahu nafsahu shin kin taba ganin wanda yake yaban kansa yace in na yabi sayyidina ali in madatu ali in madatu nafsi in na yabi sayyidina ali na yabu kaina ana min ali wali min ai ni daga ali nake ali daga kai ne yake kaga annabi ya musu wani yaban da ya wuce nau'in can amma kuma mu ba mu ce ba mu faɗi wani magana mara daɗi duka annabi na san su sallallahu alaihi wasallama amma annabi anan kage ya musu yaban da shi ma yace ai sayyidina ai ali in na yabe shi na yabu kaina kaga annabi ya saka sayyidina ali a matsayin kansa amma su da yake zuciyarsu akwai wata abu sai ka an zo ana ta faɗin wasu maganganu da shauransu Allah ne ya sa mu cika da imani mu ce bayani akan maulan mu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala mahaifiyansa sunanta sai da ah, maulatuna Aisha sunanta Aisha anan ma aka ce wani ishara ne da annabi ya fi son an tambaye shi ya fito ya ce Aisha a cikin matansa in mu mu da fito da hadisin ba aka ce a maza ya ce babanta to wannan kuma kaga annabi da yi jinya ce yana neman afuwa gun matansa da ya jinya a ɗakin Aisha sannan kuma da ya rasu yace su ne shi a ɗakin Aisha ashe ya sai da tana Aisha wato matsayinta a gurin Allah da gurin manzo Allah ya wuce yadda ake tsammani kuma Allah ya karbi ran annabi ma sallallahu alaihi wasallama kansa na cinyan matansa sai da tana Aisha to sunan mahaifiyar manzan ai maulan mushe ibrahim radiyallahu ta'ala mu. malamai suka ce wani sirri da sai da mai suna da aisha ta ɗauko a cikin matan annabi shine Allah ya gadar wa mahaifiyar shehu ibrahim radiyallahu ta'ala mu. shine shehu ya zo ya zamo magikici cikin soyayyen annabi muhammadu wanda san da ya saka ya yi haddi ya ce duk wanda ya isa wannan zamani in ya isa ya zo ya kamo shi cikin soyayyen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kuma samu ba wannan mahaifiya na sai da a mahaifin shehu ibrahim radiyallahu anhu ta kasance mai matukan biyayya wa mahaifin shehu ibrahim radiyallahu an ce har ya kai ma shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wato muna tarihi ya ji kamar mai kuka dan abin daɗi sabiya da ta haifa mana dan da albarkacin sa muke muke ci muke sha cikin addini muka zamo akan hanya madaidaiciya fara wanda babu wani gudani a cikin ta wannan mahaifiya na shehu an ce shehu ibrahim yakan zaunar da 'ya'yansa mata irin sai da sai da maryam da manyan ƴaƴansa sai na Fatima yakan ce musu yakan gaya musu kissan mahaifiyansa yana ce musu bai taɓa ganin mata shi ne da idansa mai biyayya wa miji kamar mahaifiyarsa har aka ce wata rana ya gaya musu wani kissa wani abu mai wahalar gaske wanda mahaifiyarsa ta yi wa mahaifinsa yake ce musu shin da ku iya irin wannan a gidan mazajen ku ka ce sai suka yi shiru shau ya ce sai sun ba amsa suka ce wallahi ba za su iya ba shugaba ya ce in dai ko bara ku iya wannan biyayya ba da abu ne mai wahala aka ce abun ya gaya musu bai kayan bai kawo bai bane amma abu na da wahala sai ya ce musu to in dai har bara ku iya haka ba ko izan ya ce babu wanda a cikin ku da ta haifi iri na la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka ce shehu yana kan yawanta musu hikaya kan ce ku zamo a gidajen mazan ku masu biyayya wa miji irin wannan mahaifiya nawa kuma wata rana ce shehu Ibrahim radiyallahu anhu babansa ya kira ta bayan isha dai gaya mata wani sako sai ya shiga ɗaki dama hadiri ya haɗu yana shiga ɗaki sai ruwa ya sako ita kuma tana tsaye a wajen aka ce aka kwana ana ruwa shi kuma da ya shiga ɗakin sai ya manta da ya kwana a ɗakin bai tashi fitowa ba sai da asibayi. da ya tafi sallah kawai yana fitowa sai ya ganta wajen ruwa ya mata dukkan tsiya tana ta bari mm. ya ci ha ke ko ha ba ke ko ya ɗaki ki dora ma kanki wannan nauyi ya ce ya ta ba ta haƙuri mahaifin shehu ya ta sa mata albarka Allah ya miki kaza Allah ya miki kaza ya baki da mai albarka ya miki kaza ya ce shi da shi shiga ɗakin ya manta da ya ce wai cewa muna fawarin karasa sai ya manta yawa sai ya manta to kaga wannan fa biyayya kenan ita a irin matsayin da mahaifiyar Shehu Ibrahim ta juya ta tafi tunda ya ce ta tsaya bari ya kama ta sako ta juya ta tafi ita a biyayya wa miji tana ganin ta yi rashin ladabi ya sa ce imani hawan hawa ne da wannan ita ce mahaifiyan maulanmu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala